Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本期的节目。在我们开始之前，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样你才可以在第一时间收到老师的更新提醒哦。首先呢，我们在这一集呢，会是针对西元二零二零年阳历十月份的生肖运势，针对生肖属鸡、属狗以及属猪的朋友们的工作、财运、感情以及健康的部分做提点。 首先，我们先针对属鸡的朋友，在这个月令呢，你们会逢到是堆贵的月令，而在生肖排行的部分呢，会是第六名的。在工作运势的部分，属鸡的朋友在这个月呢，贵人会非常的多，而且机会也是相当的多的。平时呢，你的手腕呢跟口条呢也是不错的，在这个月呢，会更让人觉得更顺耳喽。 所以不妨呢，要增加你的业务拜访量，可以让这个促进这个业务成交的机会呢更加的多。那属鸡的朋友呢，在这个月令呢，你的这个表现呢也会更加的好，请你要顺着这个时势呢去表现哦。那这因此呢，在这个月的工作运呢是大吉的。 再来呢，针对财运的部分，属鸡的朋友呢，在这个月呢是属于持平的一个状况。不过呢，你会看到不错的一个投资的标的物，但是这个标的物要注意，它是属于要属长期持有的。所以，除非你是有闲置的资金可以去做这项投资，那你再去做布置；不然的话，就先不要出手。那再来呢，财运的部分，在偏财的部分呢，是属于。 小吉的，那在正财的部分是属的，那你可以呢，适时的去试看看。那再来在财，在我们感情的部分呢，我们属鸡的朋友呢，在意见上面呢，容易呢跟另外一半哈，或是配偶比较容易会有分支哦，呃，比如说在价值观哦，或者是在一些意见上面会有一些。 不一样的地方，所以在这里呢，请你们要务必去克服，要去理解一下对方的想法，嗯，不要去试图去改变对方，因为如果你真正是爱对方的话，你并不是希望对方为了你去改变什么，而是你要去能够有同理心去了解，然后再去接纳，看有没有一个方法是能够 compromise 的。 那这样子才是比较两全其美的一个相处的模式哦。因此，在感情运的部分是属于平运的。那至于在健康运的部分，属鸡的朋友在这个月务必要注意肠胃相关的问题哦。或者是如果您本身就是有一些旧疾或者是隐疾啊，过去呃的一些疾病，请你务必要再重新去做一下诊断，呃，或者是去做追踪，因为很有可能会有复发。 呃的一些疑虑出现哈，所以属鸡的朋友务必在这个月要多多的注意，在健康运呢会亮起红灯，是属于小凶的。再来，让我们来看是属狗的朋友，在这个月逢到的是稳健的一个月份哦，在工作上面是属于老神在在的，你会觉得反正就按照原来的 SOP 去做，就稳稳稳稳的就没事了，呃，凡事都蛮驾轻就熟的。 因此呢，你要注意的是，你很容易被你的竞争对手超车，或者是一个不小心，你本来以为是，呃，你要升官的结果呢，变成是别人的，就在不知不觉之中，你就被取代喽。啊，所以请不要忘记，在你很顺的这个时候，包括你很有效率的时候，呃，在这些你有很多余时间的时候，还是要持续的进修，才能够维持自己的竞争力。 那在工作运的部分是属于大吉的，那这个一个大前提就是，请继续维持自己的 competition。再来呢，就是财运的部分，财运的部分呢，属狗的朋友呢，在这个月很多时候呢，都会是把钱花在别人身上。不过放心放心，不是花在女人身上，都是花在朋友身上，还有一些交际酬方面哦。 这个费用大部分老师很认同哦，我我们要投资在人脉上面哦，这个钱是不能够省的。可是呢，呃，也要看对象是谁，所以请慎选一下对象，猪朋狗友就免了，好吗？呃，如果是来骗吃骗喝的，因为月底他的荷包扁了，等等这种人也就免了哦。所以请把钱花在适当的人身上才是比较理想的。所以财运在这个月是属。 有平运。再来就是感情的部分哦，感情的部分，因为在这个月你的事业心是比较重一点了，所以你在感情的经营上是比较无心的，对方也会察觉到这一点哦，所以会有一点点 murmur，因为他觉得你有点钝哎，他都给你好多暗示跟明示，你都感觉不到。请你在这个月还是偶尔要留意一下对方哦，不然对方可能暂时在这个月还没有爆发，他只不过还在包容你。 可是到下个月，我就不敢给你保证喽。再来就是针对健康运的部分了。我们属狗的朋友啊，在这个月，请你务必要注意血压相关的部分。不管你是有高血压或是低血压的朋友，都是一样的，比较容易会有，比较容易会有遗传，然后心率不整的问题会出现。那再来，如果你有过相关的问题，心血管相关问题的，就更要留意喽。 啊，不然的话，嗯，怕就是会有在这个季节变化的时候呢，会出一些小问题啊。所以在健康运的部分是属于小凶的，有定期在吃慢性疾病药物的朋友，更不可以任性的自行停药了。那再来最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个月令呢，逢的是堆贵的月令，那在排名的部分是第七名哦。 在工作的部分是挺顺心如意的，被推荐的机会很多，包括是你的作品啊，或者是呃你的能力呀，或者是包括可以借你去做一些工作，都是一样的。可某个程度上，你可能会觉得好像都是叫我去做一些死缺。某些程度上，就要看你的临场反应有没有办法适当的把这些死缺给推掉，或者是转推荐给其他适当的人选。 或者是在这个月令呢，适当的把你的一些呃口条说服力用在这个时候，把这些转介呢转到周边的人身上去。好在基本上呢，工作运其实还是算吉的啦，哈，因为有机会，代表你还是有呃这个 selection，你可以去从这个当中去做挑选你想要做的事。 不管它是好的缺或是死缺，都是一样的。因为有的时候，呃，不可能所有的所有的东西都是好的，必须要从从里面去筛选啊。那再来就是针对财运的部分哦，财运的部分，属猪的朋友在这个月会比较有一点入不敷出一点。那这个入不敷出呢，是因为在这个月你会有一些 surprise 的支出，比如说忽然车子的什么零件坏了，你。 可能忽然要多支出这一项钱，比如说修轮胎，轮胎爆胎，或是哪一个呃滤芯要换啊？啊，那女生可能诶哪哪哪里的这个呃鞋子可能坏了，还是要去修补什么？各方面都有可能啊。这些这个这些例子，但是呢，这些都不打紧。如果它是属于常态的。 呃，必须要支出的，我们就先让它支出了，因为它并不是，并不是你每次都一定会发生的状况，它只是属于呃临时状态的。好，那只要你在你的日常的这个开销上你是自律的，那基本上在下个月你还是可以把你在这个月感觉有点入不敷出的状况是可以持平回来的，所以你暂时是可以不用太过担心。 那至于呢，在感情的部分呢，我们属猪的朋友可能会有一点想要主导，权能握在自己的手上。可是要提醒你一下，你好像还没有真正的突破对方的心房。那这句话是说给，呃，还在暧昧中的，或者是只是有答以上的朋友。那如果是这对已婚的朋友，或是正在交往中的部分的话，就请不要太过专注在你自己的圈圈里面。 比如说，下班后就只有在划手机呀，或是就在看自己回自己的公司的信件啊，然后旁边的伴侣请你帮他倒个乐色啊，或是帮他洗个碗啊，或是干什么的，都好像这边进去，这边出去，这样是很不理想的。要放下手边的事情，一起做大家一起要做的事情，这样是比较好的哈。因为家是要共同维持的。这样感情运呢，在这个月，如果你可以做到老师刚刚讲。 那就是属营运的。那在健康的部分呢，属猪的朋友在这个月肠胃哈很容易闹别扭。这别扭是怎么样？它就很两极，要么就是你很容易便秘，要么就是你很容易拉肚子。你看，都是跟肠胃有关哦。所以，老师会建议哈，你的饮食上面尽量不要有冷热交替，尽量不要过油腻。再来就是，呃。 可以的话，也不要情绪呢太过紧张，因为太紧张你也很容易让肠胃呢会受到刺激，然后也会导致有这样的一个反应哦。好，以上呢是针对十月份这三个生肖属鸡、属狗以及属猪的生肖综合运势。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。 有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。我是金玲老师，我们下周再见喽，拜拜。